हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो एसक्यूएल सर्वर की है और एसक्यूएल सर्वर में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे क्या कोड लिखेंगे कि टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारा क्वेरी में तो चलिए आज इसी की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है एसक्यूएल सर्वर को ओपन करना है तो यहां से देखिए एसक्यूएल जैसे मैं टाइप करता हूं तो यहां पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आ गया है अब इसको ओपन कर लेना है यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इसे ओपन करें तो नेट से कनेक्टेड रहें अगर आप नेट से कनेक्टेड नहीं होंगे तो यह वर्क नहीं करेगा क्योंकि यह एसक्यूएल सर्वर है ठीक है तो नेट से कनेक्टेड रहना जरूरी है यहाँ पे देखिए आ भी गया है कनेक्ट तो यहाँ से इसे कनेक्ट कर लेते हैं जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा अब हम डायरेक्ट क्वेरी पे करते हैं क्लिक न्यू क्वेरी पे क्लिक किया अब यहाँ पर हमें क्वेरी बनानी है तो यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करने के लिए बनाना है तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्रिएटी क्रिएट और फिर यहाँ लिख देंगे टेबल तो ये हो जाएगा क्रिएट टेबल अब टेबल यहाँ पर क्रिएट करने के लिए हमने वो कोड लिख दिया है लेकिन अब हमें टेबल का नाम देना है तो टेबल का जो भी नाम देना चाहता हूँ चाहते हूँ वो दे दीजिए यहाँ पे माई टेबल कर देता हूँ मैं तो ये माई टेबल कर दिया इस तरीके से और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए स्मॉल ब्रैकेट आपको ओपन करना है अब यहाँ पर कॉलम वन का क्या नाम देना चाहते हैं कॉलम वन का नाम देना चाहते हैं लाइक नेम ऑफ स्टूडेंट तो यहाँ पे कर दीजिए under student name of student इस तरीके से ये हो जाएगा और ये नेम ऑफ स्टूडेंट हमने लिख दिया ये जो है पहले कॉलम का इसका डेटा टाइप भी देना है तो यहाँ पे क्या दे देंगे यहां पे देंगे हम varchar C H A R तो इस तरीके से वेर कैर दे दिया हमने और यहाँ साइज इसकी ट्वेंटी रख लेते हैं ठीक है फिर कॉमा देते हैं एंटर प्रेस करते हैं यहां पर क्या करेंगे दूसरे कॉलम का क्या नाम देना चाहते हैं तो यहां पे देना चाहता हूं class C L A double S तो स्टूडेंट का क्लास क्या है वो आ जाएगा और इसे भी क्या देंगे वेर का डेटा टाइप देंगे तो V A R C H A R इस तरीके से दे देना है और इसकी साइज मैं रख लेता हूं टेन ठीक है तो टेन रख दिया अब फिर कॉमा दे दीजिए और कॉमा देने के बाद फिर क्या करना है हमें फिर यहाँ पे कॉलम थ्री अगर है तो कॉलम थ्री बना लीजिए तो जो भी नाम देना चाहते हैं कॉलम थ्री को तो वो दे दीजिए लाइक यहाँ पे देना चाहते हैं रोल नंबर तो यहाँ पे लिख दीजिए रोल नंबर इस तरीके से और यहाँ पर रोल नंबर लिख करके और यहाँ पर अब क्या देना डेटा टाइप क्या देंगे तो यहाँ पे वायर कैरी रख देता हूँ ये वायर कैर रख दिया हमने और यहाँ पर डेटा टाइप की साइज जो डेटा हम यहाँ पे फीड करेंगे उसकी साइज फाइव दे देता हूँ ठीक है अब ये हो गया हमारा काम अब यहाँ पर भी कॉमा दे देंगे और कॉमा देने के बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे और नीचे इस ब्रैकेट को क्लोज करके और इसे टर्मिनेट कर देंगे इस तरीके से और जब इसको एक्सिक्यूट करेंगे हम तो ये देख पाएंगे कि ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया